Desde Pan y Rosas, en la Universidad Autónoma de Madrid, queremos mandar todo nuestro apoyo a los estudiantes italianos que denuncian el sistema de alternanza a escuela laboro que no es más que un sistema que permite que las empresas exploten a los estudiantes, con trabajos eh, que no sirven a nada a la formación, pero que además persigue a aquellos que se atreven a denunciarlo públicamente. Enviamos toda nuestra solidaridad al Estado español.